Привіт! В цьому відео буде благодійний аукціон, та я покажу відео з останньої зустрічі колекціонерів в Харкові. Зараз дуже непростий час для всіх нас. Канал Фартовий колекціонер повинен був виглядати зовсім інакше. У планах були спільні відео з Харківським історичним музеєм, конкурси та розіграші квитків у музей. Планувалось відео про подорож до Єгипту та спілкування з істориком на тему барахолок та цінностей у Єгипті. Зараз я не знаю, коли вийдуть ці відео і наскільки взагалі коректно постати розважальний матеріал. Як ви пам'ятаєте, планувався випуск жетонів фартовий колекціонер та один фарт. Ми тестові зробили, але, на жаль, зараз немає зв'язку навіть з виробництвом у Харкові. Хоча я бачу дуже багато багато цікавих жетонів вийшло. Цей жетон привид Києва. Я виставлю на Віоліті в розділ Благодійні лоти разом з цією гривнею 1996 року. Таку зараз не зустріти в обігу. Хоча. Гроші з продажів йдуть на ЗСУ або на благодійність. Продавець сам може вказати, в який фонд прорахувати гроші за лот. Посилання на цей розділ я залишу у описі до цього відео. Можливо, ви щось виберете собі, а гроші підуть на благодійність. Дякую Віоліті, що продовжують стабільно працювати та дають змогу людям виставляти свої лоти, купувати та підтримувати ЗСУ. А зараз. давайте відправимось на останню до початку війни зустріч колекціонерів в Харкові. 20 лютого ми ще не знали, що нас буде чекати 24-го. Типа Малороссия называется, вот, Ага. рыбаки. Но А, наверху, обратите внимание, что на дореволюционной открытке, вот говорят, слово Украина не употребляли, написано на русском типа Малороссии, українські типи українською мовою і на англійському Риболова. типи Ukrainian. да? Это где, где? Вот на этой открытке А, с прямо другой стороны, да, написано, да, написано? с другой стороны. Полуполтинник Полтинник так называется. с 756 года, да, полуполтинники. И гурт там должен быть такой, э, как это называется, шнуровидный. Да, да, да. шнуровидные гурты, э, есть подделки там, где гурт выдает, что гурт... Э, да, да, ну здесь она чуть-чуть реставрация. То есть зак закрывали. Очень красивые открытки, прямо нереально. Прямо яркие. А, Раз, а, два, три. Такие советские наборы, они в повышенном качестве чеканки, да, да были? Да, да, да, да, да. У меня а, мой украинский 96-го года в таком целлофанчике. Mm -hmm. Блин, да я смотрел, что то ничего мне не сходилось. Ленин галстуки. Ленин галстуки, да. А как они как-то называются у них? Я, ну, их в народе называют у нас шильдики, я не знаю, как они правильно. Может, с какого-то германского слова, то ли шильд, то ли... не могу сказать. Тоже. Ага. Я немецкий не изучал. это разные города, а, которые на ну, да. рость прибивали. А в каком это году, когда вот это все... Тут современные, современные они все носят такое, любят. То есть прямо сейчас, хм, угу. как, как сувениры, как магниты на да, холодильник, только да, не да, на холодильник. Да. А почем т- такая штучка или там коллекция? <laughs> М, По 20 гривен. То есть вообще, как они вообще в Украину попали? То есть кто-то привез их? Кто-то возит, конечно. На пивные фестивали возят, оно что там все продаются, эти сувениры. Они красиво сделаны, так и не знаю. Е, Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бувайте, друзі, до нового відео.